Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwa dan hari ini kita akan bermain game preview sejam Game bertajuk The Fish is Red Game ni game horror lah kan Ah ha, Tapi tak tahu oh, dia tu ustaz eh Alright first of all Ah uh, FPS Okay Oh Oh, macam tu. Okey. So, aku tukar setting dulu. Sebab FPS dia agak ni. So, yes. Fixed frame rate. Language English. Alright. Aku rasa itu je lah kot setting dia. Okay, let's go. Start game. Alright, apa yang aku kena buat ni sebenarnya? Okay, ambil ni. Uh, Fidget Sherry right? Oh, ada cerita. Oh, I found a doll at the fridge. Okay. What is this way? Magnetic letter Alright Game ni pasal apa Oh dia makin dekat Jangan jangan Buat bersabar So game ni aku tak tahu pasal apa Alright Okay mata Aku aku kena Aku kena tengok Il manquait du Calasia If I find out Oh, if I land this name, I will be able to live Oh, aku dah tahu nama, okay, okay Alright I know your weak spot Ah, uh, so, so kita kena setiasa pandang dia Ah, uh, kalau tidak, oh Eh, jatuh, jatuh, jatuh. Mati aku. Oi. Little Princess. Okay. I will let you out my side. Okay, so tu dia bagi tahulah kelemahan dia. Jangan jangan tengok tempat lain. Bukan kelemahan, kelemahan kita sebenarnya. Ha. <laughs> His name is Defreak. Oh, ni nama dia. Defreak, let's go. Ah, uh, Alright, aku rasa aku dah tahu nama dia apa. What? So, aku dah tahu nama dia apa. Cari nama ni. Aku dah tahu. Oh, boleh zoom in. magnetize. Okey dah. Aku dah dekat. Right, what the heck? Uh, yes, no? Okay. Oh, kena cari. Oh! Kena susun nama dia. Oh ya yeah. Aku dah cari nama dia D D D The fuck macam mana ni Sekejap Sabar Ah Ui makin dekat lah Okay mana D D D Aku dah cari D D D Aku dah cari D E dengan G ah, Mati aku weh Mati weh Daddy Daddy Daddy Oh tu Okay So aku perlukan huruf D dengan huruf E Ah, uh, Mana pula huruf D dengan huruf E ni Makin dekat ni Boleh-boleh interact tak? Dalam ni ada tak? Oh tak ada apa-apa Mana lah aku tahu Eh Jangan mengantuk Weh Weh dekat lah Okay tinggal huruf E Huruf E mana huruf E Huruf E There you go There you go ha. Ah. Jangan sakit jantung siap Dapat achievement The fish is red Line tak ada blue screen Right So kita settle first stage rasanya Kita akan buat setting second stage uh, For Daddy is work Dan aku rasa game ni akan ada Stage, stage yang lain lah kan Yang upcoming kan Alright Tapi tak tahulah So kita kena cari clue dia, dia, dia memang game dia tak bergerak eh Okay He hung up. What the heck? What? It's 11 p.m. 11 p.m. Okay, kena balik. Ah, uh, daddy or oh, daddy? Bill? Maggie. Uh, seaside. Unlock new chapter. Oh. Dapat unlock tepi pantai. Okay. Ni apa? Back room. <laughs> ah guys. Ah. Uh, ya, okay, aku dah tutup PC. Ah. Uh, oh. Usi. Oh. Okay. Oh. Pertama kali kita boleh jalan. Terima kasih rokok oh. I have to turn off the light or the cleaning lady will grumble again turn off the light apa patuk oh ni Oi, PC tu buka sini, boleh buka balik. Oh my god, gangguan. Sabar. Nyap. There we go. Get in the elevator. Get in the elevator. Aku suka dia punya apa ni? Dia punya clue dia kan. Dia letak macam perkataan-perkataan dekat. Yup, let's go. Ya, eh. Perkataan-perkataan dekat pintu. Oh oh. Sembilan. Oh, kena tunggu ke? Ah, uh, kena tunggu orang turun kan? Ada nombor ke? Oh boleh masuk dah Alhamdulillah Seaside Tu huh. Wih mata bye Satu Alright Mata ada orang hati. Okay tak boleh nak berhenti Lift ni rosak Nombor empat Sebab apa? Mati Nope Alright What the heck is this? Huh? Okay uh, Apa tu? Ada Apa ni? Food bag Oh Oh letak Oh, letak balik mata tu. What the heck? Eh, turun, turun, turun. Okay. Oh! Ui, apa ni? Nombor ekor. So far game ni grafik dia je dia dia spoil sikit. Alright. Kalau grafik dia better sikit okey. Elevator is stuck. I try to do something about it right now. Ah, uh, yeah, okay. Apa yang kau boleh buat? Oh, jangan keluar, okay? Alright, dah. Dah elok dah. Okay, turun. Ha? Oh, ni. Poster ni balik. Alright. Dah boleh jalan ke lift dia? Nombor satu please. It's me again. I up here. The witch seem to be jam. I try to figure. Oh, dia dekat atas ke? Oh, ada ada operator kat atas. Alright. Aku dengar ada orang kat atas tapi... Dia kena tunggu ke apa ni? Oh ni After I'm there here, I have to go down to technical floor and restart Ah, tapi tak apalah Restart generator Tak apalah bagi aku je lah Bagi aku keluar dulu Lepas kau buat lah apa yang kau nak buat Aku nak balik rumah je Oh, eh mata yang ni pula cabut Okay Uh, darah. Alright. Fade out with the music, you can enter the code 666 and the music 666, apa? Alright. Tak, tak, tak, tak, tak, dah? 666. Tak ada pun two, three, 3 Ha ah, tu Mati Oi Apa tu? Oh tu dia Geng geng Okay flashlight Ah, uh, oi, oi Macam ni Oh kena selamatkan lah Okay Dah aku dah sempat stop kan Start generator Buka What Oh, okay. Technical flaw. Oh, so, akulah kena start generator. Seram juga eh. Okay lah. Mamat tu mati rasanya. Leave. Ini peta ke? Wow! Okay. Tak sedap game ni tak boleh mati. Tapi rasa macam boleh mati kan? So... Aku pun tak tahulah Oh kunci tak ada Alamak Oh tapi pintu ni yang terbuka Alright Okay pintu tu dah terbuka A generator launch ya, Kita pergi launch ni bukan Okay, tak boleh. Uh, ada darah lah. Get ready guys. Okay, asap. Get ready. Eh? Oh, ya. Yeah. Weh, apa benda siap tu bersembuh? Okay, aku tak boleh lalu. Dia padamkan ni ke? Alright, terima kasih. Bersembuh bye. Darah. Miss up juga game ni. Obviously ni boleh buka. Asal merah semua ni? The fish ni dalam peti ais ke apa? Locker room. Staff launch. Ooh, ada ni lah. Oh, ni lah duit tu. Yap. Yeah. Team pass Pass Be careful Alright Hello bro If you need quads Look in Mitchell's lock Mitchell locker Alright Eh dia bergerak pula If you need quads Look in Mitchell's lock Eh sudut Kau buat apa dengan radio Locker So aku dah dapat pass tu aku dah boleh ni. Dia hilang bye. Ya aku dah dapat kan. So, so dah okey lah patutnya. Ada ada lo oh, ni duit bukan duit ke ni? Nampak macam duit je. Mana loker? Jadi <laughs> bergerak-bergerak pula. Alright. Sekejap jalan sama ke? Oh ya. Yeah. Generator. Dah. Ha? Untuk apa? Entahlah. So ada berapa generator ni? Oh, nak tutup jalan ni. Tadi mungkin sini ada pipe kot. Ni sahaja nak bagi orang takut ke apa ni Beware of the open Right Ini macam bedroom tapi kat bawah Bukanlah bedroom Entahlah Dia kalau Orang panggil macam ni apa Liminal space kan Dia macam Apa Semuanya orang refer kepada bedroom Siap Find the code on the tape. What tape? Mana mana paci tu? Find the code on the tape. Dia makin menurun lah siap. Apa benda siap berhenti? Ah, uh, code on the Oni. Oh, Crayon. Okay. Ah, uh, tape apa? Aku tak tahu tape apa. Oni oh, kot. Oh. kot. oh. Oh ada kot Kod apa pula ni Ha Oh 8 Okay. Oh. Oh. Apa tu kosong? Sembilan. Oh. Dua. Yo yo yo yo. Okey, aku nampak 209 je. 209. Okey, mati. Oh, what up? Aku main tekan je. kosong. Ah, uh, hello? Apa benda kau orang buat gila? Oh, dia tengok aku ke? <laughs> What the heck? Ah. Uh, ya, yeah, sure. Ah. Uh, Aku tak tahu kod apa. Okay, okay, teruskan tengok. So, aku nampak sembilan. Satu. Oh. Kosong. Sembilan satu kosong. Sembilan. Okay. Here go. Sembilan. Satu kosong. Sembilan. Oh, ni pun ada seorang lagi weh betul lah. Tak betul kan? Bilan Satu Kosong Sembilan What the heck? Okay, dua Okay, dua lah sekali Sekali scam duk benda ni Oh Sembilan Kosong Sembilan Dua Sembilan kosong sembilan dua Okay Sembilan Oi Stop stop Kosong Sembilan Dua eh, Ada lima nombor kan Tapi tak nampak lagi satu tu apa Eh what Apa yang berlaku Okay, eh, sekali, sekali. Tak nampak nombor hilang satu tu. Kan? Ah, there we go. Woo! betul terbakar. Wait, wait. Terbakar, terbakar. Alien apa benda ni siak Tak boleh jalan ke ni Ah, pergi je lah tempat-tempat yang menarik Okay ah, Apa sama mayat ni Hei Okay Dia kejut aku Ah, Kemana aku nak pergi ni <laughs> Misteri betul ya, Aku tak boleh pergi Tak boleh pergi situ Best betul lah Hari ni start-start dah menjerit Oh tu dia Jump scare okay. Kena cari dia pergi mana ke Oh ya yeah, maybe Tu apa? Tu tempat yang aku masuk tadi ke? Oh, atas ni pula. Okay, okay. Apa aku nak buat ni? Kena hantar semua ke tempat asal ke? Maybe. <laughs> aku pun tak tahulah. Aku just buat je ni. Macam kena car kena ada duit Untuk guna vending machine tu ni sampai bawah-bawah ya. Habis dah Siapa lagi yang tak dituntut lagi Nyawa dia Oh Siapa lagi yang tadi tuntut nyawa dia? Eh, hujung tu tak ada apa-apa. Di mana? Di mana? Di game ni kan? Aku pun confused nak buat apa sebenarnya. Alright. So aku pun macam pusing Okay aku dah habis aku Semua Okay belah sana aku dah pergi ke Masa ni ada macam kelip-kelip nah aku rasa habis Habis aku ya. Kita dah tuntut semua mayat-mayat dia Oh ada kerobah Oh digo. So, what do I do with the crowbar? Ah, there you go. Inspect. The hand has been moved to elevator. Oh, kena ada empat tangan. I see. Alright. Aku tak nampak ke gerobak tu tadi? Probably. Ya, patut gunakan orang ni sebagai ganti kan. Oh god. Oh, apa? Peace. Alright. Dua lagi. Alah, patut guna sebagai hantu tu sebagai ini apa? Uh, kita punya clue kan. Aku pergi halau pula dia orang bagus. Okay. Two hand to collect. Collect, collect all. Kumpulkan kesemuanya. So far game ni memang misteri. <laughs> Dan memang tak faham. Bukan tak faham. Memang tak ada story pun sebenarnya. Dia macam... Horror experience yang tak ada story. Sebab ada je orang XP yang ada story Oh god, oh god, oh god Ya aku tak ingat mana peti ais tu Oh, ramai tengah memati ke aku nampak You don't Okay Oh tu jalan rosak Eh mana jalan balik ni Oh my god Tinggal lipat mayat ni Hai Saya datang ambil tangan je Alright, mana jalan balik? <laughs> Eh, mampus aku. Aku tak cuba jalan balik. Tapi daripada peti ais, peti ais ni aku boleh jumpa kau jalan balik. Peti ais pula. Okay, ni Sony yang berkilat tu. Oh, so ikut je lah berkilat ni kot. Ah, uh, lepas tu... Ya aku following dia berkilat ni Follow je berkilat ni Aku tak rasa aku akan jumpa jalan balik <laughs> Ok rosak rosak rosak rosak no, no, no. Aku tak nampak lah dia punya range distance Oh tu dia tu dia Yes Jumpa juga Alright Setelah bertawaf Sebab tak nampak Tak ada cahaya Okay lepas tu Soft The reader With hands Oh tu Sabar Okay Lima Dua Empat Ha? Macam mana ni? Tak faham Sekejap So ni tangan dia dua Ni tangan dia satu Oh Oh, maybe Boleh ambil ke? Tak boleh So ni apa? Dua Yang ni lima Yang ni Lima So ini dua juga What the heck? Aku tak faham Okay Aku pepegau punya Okay Alright Ini rupanya turutan punya 1, 2, 3, 4, Aku yang akan kena kira jari Betul dah Tapi aku terbalik <laughs> Buang masa kat situ Okay Alright Buang masa So tak apa Kita tinggal lagi beberapa minit lagi Lebih kurang 20 minit Lantak lah kan Aku start memang aku takkan potong Tapi aku pause je lah Alright Sebab Aku dah google Okay Memang dah nampak saya game ni macam Pening eh Right, so 5 1 Betul dah 5 1 Sini apa 2 2 2 0 Betul betul dah 1 2 2 0 There you go uh. Dah Lega Settle There you go. I'm done. I'm done. Okay. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Ya, yeah, korang, korang tengok je aku start. Stop drinking. Play with daughter. Be with your family. You will fine. Fine lah sangat. Alright. For daddy to work. Go outside. Oh. Huh? Cutscene? Oh, bini dia sakit. Okay, oh ada story. <laughs> Alright, cool. Oh, lepas tu dia nak balik rumah dia. Sebab isteri dia accident. Okay. So, kita dapat chapter baru. Tapi aku rasa cukup lah kot. Tak nak 20 minit lah. Cukup lah, okay. Game ni telah membuatkan aku pening. Cukup lah. Sejam preview. Alright 40 minit ke sejam lah uh, Sebab kalau kita main ni aku rasa yang ni pun mungkin akan ambil masa setengah jam 40 minit macam tu kan So Ya kita akan end kat sini Itulah dia game yang bertajuk The Fish is Red Ah, Tak tahu apa simbolik maksud di sebaliknya Simboliknya puzzle dia memang tak pening Tapi benda yang obvious pun kita nampak tak obvious Sebab dengan goyang apa semua kan Tapi it's good horror game Rasalah horror dia tu Walaupun rasa ni horror experience takkan mati Ah, kalau aku rasa game ni benar, uh, aku nak sambung aku akan sambung nanti dekat stream tapi terima kasih banyak-banyak sebab siapa yang menonton kita akan jumpa lagi dalam video preview akan datang uh, terima kasih banyak assalamualaikum dan bye bye